Ça va, petit Ouais, c'est pas si mal, hein Ça va, c'est juste une... Ouais, ça va. Ça va mieux que l'autofocus, hein ah, C'est vraiment... Euh... Caméra de base chinoise, quoi.